Lahat ay babanggain Nang umarang-arang-arang sa amin ay sasamain Dire-diretso lang Kapag meron kang mga ganito Nire-respeto ka at walang hangal-hangal Ang mga kalaban dalaba ng malaman semuanya cinta untukku karena mabuk Tiap hari di jalanan penuh cerita Karena mabuk Saya suka yang hitam Karena mabuk Oh, saya mabuk Kamu mabuk Kita mabuk Hey! no, no, no, no, no, no, no, no, no. ko jangan lang apa ah, brad? Kat kat Nah. We what yes. batet batet ke. brad. Nah, mau nani nung dan Ano matang? Himo ang tubig ang ilim noon. no no, bên no no, no no, nó này no mẹ nó no no nó video, Iya. Iya, iya. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. nggak bisa Selamat ibu Kita mencari di dalam kehidupan kita Anak-anak kita at hindi ka makauwi. Nandito ang mga tropa. Higa mo ayos. Higa mo kasi yan. Uwi, mo muna. Yan, kaya oh. mo muna. Iulo pareho. Wala problema kaya bawa mo Ay, oo, tama. Ayan. Sige, nakakauwi ka din. Hmm, Sige, ano mo pre, ayos mo yung ano. Oo. Bukatin mo yun. tangina, naik pa yung sinelas. Hindi mo lang lang. mo at least makakawin ng bigkas. Okay na yun pong, huwag mo siya tumigpit. Okay na, tayo na, tayo. Nalagay yung yosi, nalagay sa akin. Ayan. Mabilis pre, huwag niyo bilisan pre. Dandaan lang. Para makauwi ng ayos. Okay? Okay, may padalaan lala moves. Oh, Hams! Tandaan. Pero huwag niyo papakita sa nanay niya ganyan, pre. Hmm. Upload ko kaya sa FB to. okay, op. Baba niyo yung delivery. Dito na lang. Up, baba, baba. Dandan lang. Tali. Tali, tali. Angat, angat, tali. Ayun, angat, angat. Angat, angat. Katok, katok, katok sa bahay. Tao! Oh. Ito na siya, te. Oo, oh, oo. Oh. yang kecil yang kecil Saudi Hey! Are coming, Don't shut my... I don't want to look at you. I never, never want to... I never good and anymore. I will look and just relax Shut shut. So I do. What pwede. Subusin mo. Bilis, nakabigyo. Shit, mastermind. Flash of plan. plan. <laughs> Walang natira, walang natira. Walang natira. Boom. Panes. Pulutan, pulutan. Pulutan. Pulutan. Pulutan. Ayun. Hey! Ang tulis ako ng tulis Samahan mo muna, Meg.